¡Vicente! ¡No, por favor, váyanse! ¡Axelrod! ¡Mira mis vídeos, ¡Ven! ¡Te hace falta! ¡No puedes estar así! ¡Ok, Okay, ok! Rose nunca ha hecho. Y pasó de ser un sex symbol a ser un símbolo de cómo no hay que llegar a los 50. Pero ahora está a tiempo. Yo estaba así también cuando cumplí 50. Y mírenme ahora. Y tú también estás a tiempo. Ya estamos haciendo dieta, ejercicio, tomando bastante agua. Pero ¿los pesamos todos los días? ¡No! Y es un grave error que yo cometí los primeros meses de mi transformación. Todos los que saben nos dicen que nos debemos pesar todas las mañanas con el mínimo de ropa posible y después de haber hecho nuestras primeras necesidades del día y está muy bien, pero yo he ido más allá, al infinito y más allá, también me peso antes de ir a dormir. Y de esta forma sé que si estoy a más de un kilo, kilo y medio por la noche de lo que estaba por la mañana, sé que me he pasado un poco comiendo durante el día. Y así podré cuidarme un poquito más el día después. Y como me encantan los datos, me he comprado una balanza que te los manda todos al teléfono. Y no solo el peso, sino que muchos parámetros más, como la grasa corporal, masa ósea, masa muscular, mucho más. Y también tengo una balanza normal que lo utilizo por la noche. Así el teléfono no me computa el peso nocturno, solo me computa el mañanero. De la otra. Como siempre te dejo un link en la descripción, esta vez de la balanza, que por el bastante servicio que presta es muy barata, alrededor de 20 euros Si quieres saber cuánto es 20 no estoy aquí para hacer cuentas ahora. A partir de la semana que viene, como ya hemos completado la serie 6 pilares fundamentales para entrar en forma y bajar de peso, empezaré a subir uno por día con muchísimos detalles que he ido aprendiendo y que están muy, muy, muy, muy buenos. Tengo tantas cosas para contarles que no se lo van a creer. Inclusive les empezaré a contar un montón de secretos de la alimentación china y de las costumbres que tienen en China para llegar a los 60, 70, 80, 90, muy bien de la cabeza y muy bien de la flexibilidad y movilidad. Así que a partir de la semana que viene, todos los martes a las 5 de la tarde, horario de Canarias. Y voy por mi próximo reto, alcanzar la postura perfecta, no la postura buena, la postura perfecta. Utilizaré, entre otros, el método de las bailarinas del Ballet Nacional de Beijing, donde ves a 40 bailarinas y pareciese que estás viendo una sola reflejada 40 veces. Y también las durísimas técnicas de la Armada China, que para obtener los mejores y los más perfectos desfiles del mundo, utilizan unas técnicas para estar en buena posición increíble. Les iré contando todo de mi progreso, los métodos que estoy usando y los artilugios que estoy usando para obtener la postura perfecta, porque la buena postura también es salud y es el perfecto complemento para nuestro nuevo estilo de vida. Ayuden a que este canal crezca suscribiendo, comentando, compartiendo, me gustando. <laughs> ¡Ja, ja, ja! A ah, eso era que me tenía que reír yo. <laughs> Y nos vemos la semana que viene. Y aquí le dejo la lista de reproducción con los otros seis pilares fundamentales para entrar de forma y bajar de peso. Y suscríbete.